ーと皆さんおはようございます金魚でございますえーとですねちょっとこれ一つあのー、大事なことだと私は思うのでちょっと言いますけれども今年のお正月ですねあのー、年明け 1月の1日にいやそうですね1月の1日、えー、0時深夜がいいのかな ちょっとね、わかんないですね、ちょっと時刻はですね。年明け。年明け皆さん年越しそばとか食べますよね私稲荷はですねあのー、7個7個セブン 食べます今年初めて初の <laughs> 年越しをですねあのー、お稲荷さんありますよねそれをですね7個食べようかなとそばではなく私はですねあのー、いただかせていただきます しかも手作りですね自分でそのお稲荷さんをですね作って、えー、食べたいなと思いますでなぜですねそれをですねその動画でですねあの発表しておくかということはその何のためにあのそのことですね意味をですね 皆さん方がですね皆さん方なりにですね判断していただいて、まあ、食べる方は食べる食べない方は食べないで、あのー、いいのではないでしょうか。いな名前のなりい ねえー、誠意を誠意を何ですかなんとかの「い」「い」っていう漢字ありますね立つ日にしたの心「い」名前のな「な」「うん、理」理念の理「理」「な」「理」「なる」「なる」 なりこれが入ってます「い」っていうのはまあ心ですよね気持ち気持ちがあってその願いをその褒めるっていう意味でですね特別なですね今年 から来年のその境目ですよねもう非常にですね、あのー、重要だと思いましたので、あのー、この場でですね、あのー、初の、もう一回きりのですね、あのー、内容です。これに関しては。で、その、えー、来年以降、再来年 ちょっとありますよね先々もうそれはそれ以降はですねあのー、やりません私はやる必要ないと思ってますそのいなりに関していなりを試食することに関してたった一回きり一度きり一発一発勝負一発にかける っていう意味で非常に大事なあの年の節目だと思っておりますので皆様方にですねこうしてですね発表しておきます